Haupa, Ibai alzaganaz, mungiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Joan da nabenduaren hogeta iruen urteko azken osoko bilkura eukik gendun, eta abenduen gertatu oidalez, ba, urrengo urteko aurrekontuek boskatzea toketan zan. Urteko gairik potoloenetakoa, zalantzabarik, e, eh, potoloena ez esatearen. 2008 baterako aurrekontuok, IE hogei milioi bederatzireun mili euro suposatzen da bez, beste sortzireun da laro eta masazpi euro behar gintzarako, eta beste amar mili euroko aprobizionamendu bat mungia beharrean erako. EAJ eta psr aldeko boska sonartuek ekisen ziren, eta aldiz EH Bildu Elkarrekin Podemos eta Zibika kaurka boskatu gendun. EH Bilduren kasuen esesko hori emoteko bost izen ziren arrazoi nagusiek. Aurrekontuek lantzerako orduen ikusten dugu mungiako udalean esteko gule prozedura bat ba, gai oneri buruz sakon eztabaidatzeko eta adostasun zabaletara heltzeko. Edukieri dagokionez, 2008 baterako aurrekontu honetan, ba, 2008en euki dugunega salderatute apurtxo bat azpitik geratu gara. E, ikusten dugu aurrekontu kontinuistak direla planteamenduen. Inbertsinioen atalari dagokionez, ez dugu ikusten bideratute doazenik klima larrialdi egoerari erantzutera. Eta inbertsinoen atalean be, ez da, mungian etxe bizitzaren gaiagaz dekogun arasoari erantzuteko ez inbertsiniorik hainbat proposamen eta ekarpen jarri izen dugu mai baztertuek izen dire banan-banan, beraz, guri geratzen jaku aukera bakarra da, jaso dugun proposamenaren aurrean posizionatzea eta aipatu dugu zen arrazoiek direla eta gure posizioa ez eskoa izen zen. Beste gai batzun artean, udaleko langilegoaren produktibidade eta eraginkortasunegaz lotutako funtz bat onartzeko puntue euki gendun, honek suposatuko leuke soldata masaren euneko 0, e, eh, marreko bat. Kuk kasu honetan ez eskoa boskatu gendun, ulertzen doguleko, kontzeptu honek lotu hau dauzela ekoizpenagaz eta enpresa pribatuen ereduegaz, herritarrei zerbitzue eskaintzen dotzien erakunde publiko bategaz baino. Zera honetako geigarriek beste kontzeptu batzuen arabera be bideratu aldire, esaterako pentsino planen ekarpenetarako. Boskatu behar izen zen beste gai bat, izen zen matxin enparantzako aparkaleku baten titulartasun e, aldaketa. Beste inoz azaldu dugun moduen, gure ustez hau udalak kudeatu beharko leuke zuzenean, horretarako sistema bat arautuz. Eta ba, normalean egin izen dugun moduen aurka boskatu gendun. Ba, udalak ez dauelako olako kasuetan dekon tanteo eskubidea erabiltzen eta ez dauz bere ganatzen e, aparkaleku horrek, gero zuzenean kudeatzeko. Guk guztia barautzeko proposan zehatz bat bideratu dugu, e, talde politiko guztiekaz konpartidu dugu, eta espero dugu urrengo hilabeteetan da buruz eztabaidatu alizetea eta aurrera pausuek emotea zentzu horretan. Beste alde batetik, gutrei bizirik trantzizioan taldeak, mozino proposamen bat helarazi zozkun talde politiko guztieri, jakingo duzuenez ez be, e, talde politikoak ez diren bestelako eragileek eta ez teki gaur gaurko mungiako udalean mozinoak aurkeztu eta defendatzeko aukerarik, beti talde politiko baten bitarte zeroan behar da osoko bilkurara eztabaidara. Eta guk ba, agintaldi honetan be olako kasuek emon izen direnean, ba, babestu egiten dugu mozin horrek eta, eta plenora eroaten dugu gitxinez, ez da bai egizeteko. Hau konpontzeko modue, udalak udalara audio organiko propio bat eukitea da, Zentzu horretan guk be proposamen bat helarazi dugu eta udal araudi organiko eredu bat bidali dugu talde politiko guztiek eh, hori aztertu alizeteko. izeteko. Eta hau espero dugu urrengo hilabeteetan eztabaidatu alizetea. Butroi biziriken mozino proposamen honi dagokionez, ondakinen banaketa eta, eta bilketari buruzkoa zan, Butroi bizirikek aztertu egin dau gai hau mungiako kasuen, eta ondorio batzutara heldu da, eta ikusi dabe, ba, benetan esarrite deko guzen helburuetatik oso urrun gauzela gaur gaurkoz gai honetan honi huelta emon alizeteko eta batez be ondakin organikoan zentratzen dire, ba, hainbat neurri eta proposamen helarazi dabez. Besteak beste, planteatzen dabena da, neurri fiskalen bitartez ondakin organikoen banantz eta bilketa hori hobestea. Gai honek dekon garrantzie ondo ulertzeko kontzientzia zino kanpaina bat abian jartzea. Gai honen inguruko harreta eskaintzeko gune berezitu edo zeo zelango harreman moduren bat martxan jartzea. Bizkaiko foru aldundiari organiko osoa batzeko neurriek eskatzea. Eskolekaz batera, zerbitzatu barik geratzen da janari guzti hori aprobetxetako sistema bat esartzea. Bakotxak sortzen dugu zen ondakinen araberako ordainketa sistema bati buruzko ausnarketa martxan jartzea, beste herri batzuetan ja martxan dauzen ereduek oinarri hartute. Eta bukatzeko eskualde mailak Espainiako kompostaje planta edo zentrua eraikitzea. EH Bildu elkarrekin Podemos eta Zibikak mozinoa babestu eta alde boskatu gendun arren, EAJ eta PSR-en boskak jaso zeuzen mozinoak eta beraz esan onartu egin zen.